snage, partnerskapet. Kad prostor između vas na dva dela, uradite mali ovaj pokret ovako i ovaj kraj krene gore. Znači ovaj kraj pravo krene gore. Posle toga, naravno vi se nalazite ovdje, ovaj kraj krene dole, znači nema vaš udok. Dole pa se ovo podigne gore. Vidite, znači ovo je gore, dole gore i sad gledajte, uradite kako štap pokazuje ovako i ušnirate partnerovo uredite obaku, ovako, okrenete ga i opet dignete gore, da li vidite. On opet stoji u ruku nazad. Gledajte. Odavde, gore, dole gore, dole gore. Pogledajte da ušnirate. Gore, kolena, šest partnera, možete bacite na dva mjesta. Možete bacite ka svojoj liniji i možete bacite ka liniji koja je e, paralelna sa mojom i partnerovom linijom. E, uglavnom, na koju god liniju da bacate, ja ću ga bacam E, ja više volim da ga bacim na onu liniju koja je dalja. E, ostavim ruke, pošto sam ga podigao nogama, ostavim ruke, krenem telom i onda e, zabodem. Znači još jedan gledajte. Kada sve uradim u ritmu, pogledajte. Tako da cijela moja težina njega baca i na kraju do Još jedan, Fata hvata ruku koja je pozadi i radite kini kaješ i nage. Sada hvata sa bedom. Jednom uradite štapom, pa onda uradite rukom koja je na kraju štapa. Pa onda drugi put uradite štapom, pa uvedite rukom koja je na kraju štapa.